Figura świętego Jana Nepomucena na rynku w Strzegomiu. Ten święty jest bardzo typowy dla Dolnego Śląska. Jego figury praktycznie, jego rzeźby znajdziemy wszędzie. Dolny Śląsk, Ziemia Kłodzka, a nawet Śląsk Opolski.